ядронун массасы ар дайым анын курамындагы протондор менен нейтрондордун массаларынын суммасынан аз болот нуклондордун массасы менен ядронун массасынын ортосундагы айырма массанын кемтиги деп аталат ар кандай ядронун массасынын кемчилигин протондор менен нейтрондордун массаларынын суммасынын ядросун нейтрондун массаларынын суммасын ядронун массасын кемитүү жолу менен эсептөөгө болот мисалы гелий ядронун башкача айтканда эки протон жана эки нейтрондон турган ядронун массалык кемчилигин эсептеп көрөлү протон массасы бир бүтүно миңден жетимиш үч атомдук масса бирдиги нейтрон массасы бир бүтүн миңден сексен жети атомдун масса бирдиги гелий ядросунун массасы төрт бүтүн он миңден он беш атомдук массанын бирдиги массалык кемчилик ноль бүтүн он миңден үч жүз төрт атомдук масса бирдиги ядролук физикада массанын бирдиги катары 1 бүтүн 100 миңден 66 миң 54 10 27 даражасындагы килограммга барабар атомдук масса бирдиги колдонулат